Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Hola. Yeah, yeah. Hi. With the abanico. I'm gonna get mine out. Sí. Señora. Or, or maybe like to a motel. As these books been out, they can gather, you see, I think 50 is the minimum requirement. algo, pero... no, no, sí, yo digo, no, yo después de Michir, no. Entonces, no hay problema. Eh, yo le dije a David que tardaría. Es que si no... Es tardaría el, No, el día que él va a ir a pantalla, el que va a ir al público, el día 9 de julio. <coughs> No importa, porque yo en agosto viajo a Estados Unidos y lo voy a ah, ver. Ah, mirado ahí y el traductor al otro lado. ¿Dónde te pongo esto, Hilda? Yo le seguro que me quería. Porque si no me quería, me podía poner... no te quería en pero ya que estás aquí, vamos a... Ahí está se pues quiere como... aquí en el lazo, ¿no? Sí, en la esa. Yeah, beach ended up with a the TV yeah send uh, Voy a cualquier hora que quieren de uh, Pone aquí por la tranquila. <laughs> No, otra ah. cosa, no te preocupes. Ah, porque la ah, puerta cae <laughs> Yo creo que aquí no habrá problema. No, ah, creo. De todas formas lo Edición del programa Vivir Sano. Hoy, como siempre, tendremos invitados, eh, pero hoy de modo especial hemos conseguido tener con nosotros un invitado que viene de muy lejos, de Ohio, Estados Unidos, que es un maestro espiritual y nos va a hablar eh, sobre cómo conseguimos la paz con nosotros mismos. Es muy interesante, ¿no? Aparte de esto, tenemos con tendremos con nosotros también a Carolina Corada, que ya ha estado en otros programas anteriores. También nos va a hablar un poquito sobre el tema de la paz. Y aparte de todo, va a ser una traductora, porque nuestro invitado eh, David Ofmeister es una persona de Estados Unidos, como yo he dicho antes, y por tanto no habla nuestro idioma, pero como tiene una información muy preciosa para nosotros, eh, vamos a tener la intérprete que es Carolina Corada. Bueno, ahora quien tiene que hablar es nuestro primer invitado, por tanto nos vamos a hablar con David Hofmeister. Hi David, how are you? Oh, very wonderful. Muy bien, gracias. Bueno, eh, como ven, eh, David, eh, ahora Carolina va a hacer al mismo tiempo la traducción. Eh, when you in your way about the spiritual way for the peace with yourself, lo traduzco al castellano eso ahorita para la gente, ¿no? Sí, ah, sí, claro, claro, claro, me que, que, ahora, perdóneme, Ya estaba hablando diciendo del público, perdóneme. Yo traduzco todo, tranquila. <laughs> Bueno, eh, Carolina ahora va a pues, hacerlo. Entonces, bueno. ¿cuándo, comenzó, ¿cuándo comenzó tu trabajo con, en tu camino espiritual, en tu spiritual journal? Yeah. yeah, it started around 1984 where en I felt a tickle in my heart. Yo sentí una, un cosquilleo en mi corazón. Mm, Era como un llamado espiritual. Pero no me sentí llamado a ir a, un monasterio o una comunidad mm, espiritual. No. Era eh, prestar atención a mis emociones. And then two years later, I, I found a book called A Course in Miracles. Dos años después de esto encontré un libro que se llama Un curso de milagros. And it was a self-study book that I was able to work with and connect with the spirit. Era un libro para de um, autoayuda, de trabajo espiritual personal y yo aprendí a conectarme conmigo mismo y con el espíritu. So that helped me for many, many years. Eso me ayudó durante muchos años. Okay. Me pregunta cómo se hace esto, cómo se puede conectar cómo ha conseguido él mismo conectar con, con este poder espiritual. How have you been able to connect with this spiritual power? Yeah, it took a lot of um, practice with getting in touch with my feelings, first Tomo of all. mucho práctica, primero ponerme en contacto con mis sentimientos. So I think most of my life I was into denial and repression. Porque durante muchos años en mi vida estuve en negación y en represión de mis emociones. Yeah, so entonces pude permitirme que estas emociones oscuras y ocultas salieran a mi conciencia y lloré mucho. Escuché música, miré películas, permití que las emociones salieran a la superficie. Y entonces aprendí a dejar ir estas emociones, soltarlas. Y esto, Carolina, ahora para nuestros telespectadores, eh, es un camino eh, dejar las emociones salir. ¿eh? Muchas veces nosotros mismos en nuestra vida diaria reprimimos totalmente las emociones. ¿no? Es una forma, es una, manera de poder liberarnos, de dejar salir las emociones. Is, releasing emotions a journey to, of a spiritual awakening? Just watching, them come to awareness and releasing them? the journey itself? Yeah, it's like you give your consciousness permission pues to sí, let them rise up. Le das a tu conciencia el permiso para que las emociones que estaban ocultas aparezcan y lleguen a la luz, para que las veas. And it can be very intense, so Puede I had to ser muy intenso. simplify my life so that I could handle all these very Entonces, strong tuve que emotions. simplificar mi vida para que estas emociones que eran muy fuertes, yo pudiera manejarme en el mundo con ellas, ¿no? Poder manejarlas y, y cómo después de este, que se ha encontrado, por ejemplo, con el libro de los milagros, eh, cómo ha sido su, su camino, qué ha hecho. Book, how has your journey been? What have you done? Well, the first uh, couple years was very intensively just working with the book and opening intenso, my heart. Trabajando con el libro, abriendo mi corazón. And then I began going to study groups. Y luego empecé a visitar uh, grupos de estudio. Beginning to travel a bit. Empecé a, a viajar un uh, poquito. And it, it, pushed me out of the comfort zone that I had in y my life. Mm, este, estos viajes me empujaron fuera de mi zona de comodidad. And then I met uh, people Uh, no conocí personas uh, con antecedentes de diferentes áreas espirituales. Yo antes había sido muy tímido. Y eso todo desapareció. viví en una comunidad espiritual durante un tiempo. y En el año 2003 empecé a viajar por el mundo. Así que ya he viajado a 22 países, me ha invitado a 22 países. en, en ese viaje que ha, ha ido a cada país, eh, que, ha, que ha hecho, que, ha, con quién ha contactado. Que What have you done in these trips to these 22 countries? Mm -hmm. Who have you contacted? What have you mm-hmm. done? Yes, I just go where I'm invited. Voy donde me invitan. Because it's not about trying to convert people Realmente or yo no intento convertir a nadie o cambiar a nadie. Just letting the peace come through yo solo you. quiero que permitir que la paz pase a través de mí y se extienda. So it's been on four different continents, Así que ha uh, en cuatro North continentes America, diferentes, South America, Norteamérica, Australia, Sudamérica, Australia Europe. y Europa. And uh, the forms are varied. Uh, y la, la forma the, uh, varía uh, mucho. An introductory talk, hago uh, charlas introductorias, shows, hago um, shows, programas como estos, um, long intensives up hago intensivos, two weeks in length, dos semanas, por ejemplo, de un intensivo, just afternoon talks. O charlas por las uh, tardes. Uh, and sometimes I just meet with y friends. A veces simplemente me uh, encuentro uh, con want me to spend some time with them in their house. Que quieren que yo pase tiempo con ellos en sus talk casas. Talk things through in a very para relaxed poder, way. Mm, uh, discernir cosas de manera relajada en sus casas. También hago eso. Bueno, yo sé también que hablas de mucho sobre, tal, sobre dicha, ¿no? You also talk a lot about joy. ¿Y qué es esto? What is joy? Yeah. Joy is a very, very intense, strong feeling of happiness. Es un sentimiento intenso y uh, prolongado uh, de felicidad. It's just like it sweeps you away and te lleva uh, por delante you feel la like dicha. You're, you're carried along. Te sientas, te sientes como uh, que eres llevado. any kind of effort. Sin ningún esfuerzo.